sobota, 6 rano, nie ma co się szczypać w pipę i żyjemy na dworzec. Dziś jest znowu wyjazd do Czech. Ciekawe co ja tam będę robił. Tym razem będzie to czeskie Brno. No to teraz szybka przesiadka. No już na miejscu, ale to ładnie. Co by tu pozwiedzać? Ja pierdzielę, co za widoki ale nie pytajcie mnie, kto będzie grał w tym meczu, bo jeszcze nie wiem. Na patoczyłych to powiedz mi, kto gra. Eee, dwa zespoły na pewno. Może ktoś inny jeszcze się opowie. Do you know what teams are playing? I... No powiedz kto gra. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia, kto nie. gra? Dwie godziny do meczu. Ile my stoimy po to piwo, kurwa? Za 25 minut stoimy. Będzie z pół godziny widzisz. No, jak dalej pójdzie, to się zasuszę. Jeszcze bardziej niż jestem. 45 minut doczekamy. czekania, no. Już mi się odechciało tego. No, żartowałem. co robimy? E, na piwo idziemy oczywiście. kolejki, kolejek już nie ma. Panie Myszka, jak się mecz podoba? E, mecz się podoba zajebiście. O, chyba jest gol! Zdrowie! Zdrowie! Jaki był wynik? Progresywny. <laughs> Progresywny był wynik. Ile było? Kogo? No, Bramek! A nie no. Pytania się zadawać. A ty jesteś Stefan, wszystko. u czy moglibyśmy coś konkretnego zwiedzić? No właśnie.